Salut! Uite, vreau să-ți improvizez despre a însenina. Sunt la uh, workshopul, seminarul gratuit uh, al uh, Laurei Daniela Floroiu, căuciul meu de suflet. Uh, și se numește Cum să-ți transformi talentul în vocație prin LP. Și uh, sunt foarte bucuroasă că sunt aici. A, ah, uite-o, uite-o pe Daniela. Uh, Daniela, Laura, vino puțin! Uite, vreau să-ți improvizăm despre Anselina. Eu vreau să spun că uh, există oameni care îți înseminează viața. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Mă bucur că ai venit la noi la seminar și Sunt foarte bucur. fericită. Și vreau să-ți spun că tu mi înseminezi viața la propriu și mulțumesc din suflet. Uh, îți mulțumesc că existi în viața mea. Mulțumesc tare mult! Mi-au mai spus și alții că le-am înseamnă viața, că le-am schimbat viața. O parte dintre ei vor veni astăzi în sală și sunt foarte fericită că o să fiu printre atâția oameni care le-am înseamnă viața. Dacă ai cumva niște norișori, gândește-te la cine îți poate înseamnă viața. Eu am găsit. Ceau! Pa!